天川しずきのゼロからでも OK おかき講座の天川しずきです。今回は2019年に描いたイラストの添削をしたいなと思います。自分以外の添削はお受けしておりませんのでご了承くださいませ。 部分を添削するかというと、目の大きさの合わせ方動画と頭のバランスの取り方動画のテクニックを使って整えてみたいなと思います。なかなか安定して書けないとお悩みの方は、ぜひご参考くださいませ。2つの動画 URL は概要欄かコメント欄に記載しておきますので、興味をお持ちの方はぜひそちらもご覧ください。まず目から修正していきます。耳の上部の高さよりちょい高いくらいまで数ドット下げます。 動画だと分かりにくいのですが、瞳の高さにガイドラインを合わせて、レイヤーを複製して各所の高さに合わせます。鼻はデフォルメしてあるので、鼻と顔の付け根が耳の下部の高さくらいに位置取りします。ガイドラインに合わせて修正します。 口は鼻のガイドラインと顎の中央か中央やや上ぐらいに閉じた口が来るイメージです。頭の大きさのガイドラインを楕円ツールで作ります。アイラインに円の中心を合わせて半径を顎に合わせます。サイドの髪と口を閉じた下唇あたりを目安に円を移動して髪型の位置と角度を調整します。自分はフリーハンドで頭の形を取ると歪むことが多いので円のガイドラインは必ず使うようにしています。 めっちゃおすすめです。 Photoshop の歪み機能で髪型をナチュラルな形状に変形させます。頬の位置が目の位置とアンバランスなので頬を下げます。顎のあたりも柔らかい形状に変形させます。頬を下げて顎周りを柔らかくすることで修正前よりも幼くなりました。首の位置と角度を修正して 細かい部分を修正して完成です。ビフォーアフターでこれくらい修正できました。並べてみると違いがあまりわからないかもしれませんが、ほんのちょっとの差で安定感が出るので、ぜひ目と髪型のガイドラインをお試しください。終わりご視聴ありがとうございます。お絵かきに正解はありません。どんどんアレンジを加えたり、自分なりのやり方を見つけて、完成イメージに近づけてくださいね。 それではお疲れ様でした。